ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለሩዝ ማባያ ሽምብራን ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ከአንድ ቀን ቀደም ብዬ አንድ ከግማሽ ኩባያ ሽምብራ አጥቤና ዘብዝፌ አዘጋጅቼ በንጋታው ይሄን ይመስላል። ለሩዝ ማባያ፣ ለፍርፍር፣ ለፓስታ ሶስ በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አንድ ኩባያ ሩዝ አጥቤ ቀቅላለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ዘይት፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የነጭ ሽንኩርትና parsley፣ ጨው ያለበት የተቀላቀለ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚያህል ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም አስገብቼ በራይስ ኩከር አበስለዋለሁ። ለሶሱ መስሪያ ሁለት ሽንኩርት ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። በድስት ውስጥ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ ዘይቱ ሞቆልኛል። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ አደርጋለሁ። ለ color ነው የምናደርገው። በበርበሬው ፋንታ እርድ መጠቀም እንችላለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ነጭ ሽንኩርትና parsley ጨው ያለበት እናደርጋለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመምና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና አቁላላቸዋለሁ። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን ወይም ያላችሁን ተጠቅማችሁ መስራትም ትችላላችሁ። ከጎን ሶስት ቲማቲም እና አንድ የፈረንጅ የማያቃጠለውን ቃሪያ ደቀቅ አድርጌ ከትፋለሁ። ቲማቲሙን እናንተ ከፈለጋችሁ ፈጭታችሁን መጨመር ትችላላችሁ። ቲማቲሞቹን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቃሪያውን መጨረሻ ላይ ነው የማስገባው። ዘብዝፌ ያዘጋጀሁትን ሽንብራ ለቅለቅ አድርጌ ያስገባና አብሬ በደንብ አቁላልቼው መለሳለሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ቃሪያ አስገባና ትንሽ አቁላለዋለሁ። ቃሪያው ትንሽ ለስለስ እንዲል ስለምፈልግ ትንሽ አበስለዋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ እንዳስገባችሁትም ከእሳት ማውጣት ትችላላችሁ። አረንጓዴውን ቃሪያ ግን ከተጠቀማችሁ ወዲያው ነው ከእሳት ማውጣት ያለባችሁ። ሶሱ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎ ተዘጋጅቷል። ሩዙም በስሏል። ሩዙ ልክ እንደበሰለ ወዲያው በሹካ አገላብጫ አቀላቅየዋለሁ። ከላይ ቅመሞቹ ቁጭ ብለው ስለነበር ቅመሞቹ ሙሉ ለሙሉ እንዲዳረሱልኝ በዚህ መልኩ አዋህጄ አቀላቅላቸዋለሁ። ለልጆች ለአዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ ማባያ ነው። ለሩዝ፣ ለፓስታ፣ በእንጀራና በዳቦም በጣም ቆንጆ ነው። ፍርፍርም ስትሰሩበት ልዩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለፍትፍትም በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ እኔ ብዙ ጊዜ ነው የምጠቀመው በጾም ሰዓት። ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።